朋友，还是我还是会呃跟大家大概介绍一下在 f a s o s 然后会会看一些有趣的东西。好，那以下先就是要呃我我是目前在我们在台湾上班，所以呃目前我们公司全部都在开发 FastOS。 那可是呢，今天是那边的活动，那以下我讲东西跟公司都没有关系，就是我不管，不不小心讲出什么都是就是梦到的，对梦到的。好，那哎，这样看得到吗？先先讲一下就是 FirefoxOS 的一些历史它是两年前，二零一一年的年底左右开始的一个 project。 那它的 c o m n a m e 叫做 boot to Gecko，对，那那目前我们对外都是讲 FirefoxOS，那 Gecko 就是就是 Firefox 的 rendering 的 engine 嘛，所以我们就是开机直接到 Gecko，boot to Gecko，然后在同一个时间，差不多就是那个时候，我在公司 m o 台湾成立了，然后所以我也是很幸运的在那个时候就加入加入呃 Mozilla，所以算是跟着。 这个 Firefox OS 一起同步成长，对，好，那就是在两年后的，应该说一年多了，二零一三年的，就今年的月初，我们 release 了一点零的版本，然后目前呢，在市面上流通的有一点零点一，还有一点一的版本，然后很快的，今年年底就会有一点二出来，好，那。 我讲是，呃，Firefox OS 它本身打的目标是 Web，就是 Platform。就我们现在有很多很多不同的 Platform，比如说你有 Linux 啊，然后 Mac 啊，啊，然后现在还有很多手机的 Android 啊，iOS 的，那你你写的程式都要修修改改。但是呢，就是在很久以前，就是已经有人达成了这个一统江湖的目标，其实就是 Web。你现在任何一个网页写出来，就算就算。 呃，你可能要花很多力气才可以在各种各种不同的 browser 才可以才可以弄得完全一样，但是实际上呢，它已经是一个 defacto 了，就是一个 universal 的 platform 了。好，但是呢，呃，在这个 mo mobile 的这个新兴的市场里面呢，就是目前逐渐的趋势是 Android 跟 iOS 都是以 native 的城市为主。 那汇丰呢，在这上面还比较，就是比较没有站稳它的脚步啊。那我们家很担心，就是这个情况会造成大家逐渐又回到以 native 城市开发为主，然后我们会在 mobile 的市场呢，就是比较没有竞争力。那讲到竞争力，就是说我们呃，哎，好。 那竞争力就是我知道呃，他的一个目标啊，就是要有，就是要让威伯跟沃普嘛，等会讲到，那就是达到更有竞争力，是一个完成完成这个事情的一个必要的呃达到的条件。你有你有市场占有率才可以讲话比较大声。好，那哎，Firefox OS 呢，它的。 整个架构呢，分成可以分成三个部分。那最上面这一层就是盖亚，那盖的是方面的部分。那整个都是用 HTML 加上 JavaScript 去写出来的。然后我们还加了很多，就是一些新的 API，让我们可以更方便。比如说，呃，你可以直接在 Web 里面使用到现在很多 device 才有的功能，比如说 Bluetooth。 我是 NFC，那再是 Gecko，就是我们的引擎 i p o n e Web Runtime，然后最底下是 Gonk，Gonk 的话，它其实是一种机器人的名字，对。那所以我们最早最早的 Bootstrap，我们是用 Android 的底层，然后把它把它搬过来直接用，比如说 Android 的 driver 啊，Android 的的一些 library 啊。 我们直接用，所以像是 camera 啦，或是一些 audio 的软我们都不用自己重新做，我们就可以直接借用 a s p 里面的东西。还有，就是这样子呢，这些已经做过很多手机的厂商，也可以比较容易的进入状况来开发。对，所以我们都会分三个份，共和、给口跟跟要。那相信在座各位如果比较有兴趣，应该是就是开发 app 啦，所以就是。 改压的部分啊，都非常简非常简单。哦哦，mission，mission t h e t h e 就是说我们 Mozilla 有一个 mission，就是要让 Web 更加的 open，更加就是说 always open and free。然后我们要更呃 innovative，我们要推动 Web 的成长，这是我们的 mission。那那为了要达成 mission 呢，你要呃就是我刚才讲的市场占有率。 那目前在 desktop 上面大概就是十平啦，呃，Chrome、Firefox，然后 IE，因为说不能说 IE，IE 已经 IE 是大概百分之八十嘛，现在，那剩下的就是 Chrome 跟 Firefox 这样子。对，那这个地方已经不太会变啦，所以我们现在是在打打一场就是 mobile 上面的战争，我们要靠靠 Firefox 呢抢回 Firefox 还是抢回在 mobile 上面的的这个市场占有 好，那要怎么成功呢？首先，我们 target 就是 emerging market。什么是 emerging market？就是比如说南美洲。南美洲是，你知道，南美洲是目前 Five f o x 的就是占有率最高的地方，大概百分之九十。是 OS 还是那个手是手机还是那个？浏览器。哦，对。那就是所以我们的我们第一个上市的地方是在南美洲。 跟西班牙，因为西班牙是我们跟西班牙电信合作，所以我们第一批手机在西班牙上市。对，那然后呢，我们是 target 比较 low end 的 device 跟 middle 的，所以你会可以用很很便宜的价格去买到一支可以上网的手机，所以一方面也带带起了这个地方的网络的成长，那带起网络成长，然后又带起了市场占有率。 那以后大家就会比较容易接受 Firefox OS 跟 Web 就是 p l a y p h o n e 这件事情，然后会更多人来开发 Web App。那 Web App 你就不一定可以在什么地方用了，你可以在你的 Android Phone 上面用，可以在你的 iOS Phone 上面用，都可以。好，可是呢，因为因为这个限制的关系啊，就是 Low End 手机嘛，那很多功能就是比较比较弱一点，所以我们我们目标不是做一只。 很很 f a n c y 的手机，就是特效很多，或是看起来很漂亮。很厉害。没有，我们做的是一只嗯，怎么说，就是比较 smart 的，比较 smart 的 feature phone。 <coughs> 所以就是它可以打电话，可以传简讯，然后可以上网，可以安装 app，就这样子。那但是未来就是会会朝比较更高阶的地方去迈进啊，所以可以那里打。 打一些三 D 的 game 呐，或是游戏之类的都可以。好，那做做一个这样的开发，我们可以还可以有什么好处？我们可以知道在 mobile 的 p l play p h o n e 上面缺少哪些 API 是目前绘本没有的。那我们去找到这样的 use case 之后，我们就去讨论产生这些 API 之后，想办法把它做标准化。那所以。 就是在这个过程中，我们会知道我们要烧什么，然后把它逐渐的变得更完整，变成一个比较完整的的 p l y p h o n e 这样子。好，所以，嗯，我们最终的成功是是这些 API 被标准化，而且有人使用，我们就成功了。那拿到这些市场占有率只是一个过程，所以最终我们我们我们不要说我们是卖的最好的手机，我们只要我们这组 API 是最多人用的就好了。 对，所以目前有很多公啊，也也是就是在在讨论使用这 API，其实就是大家亦敌亦友。好，那你目前在市场上你可以买到这三只手机 d t Open，然后 u c t e l 的 One Touch Five，还有这个月才上市的 LG f i v e Web。对，那目前 ZT Open 你可以从呃 eBay 上面直接去订购，还有 Amazon 好像也有。 那加起来大概十十块，一倍是八十块美金，然后 M 总的话行就九十块美金这样，然后可以可以直接寄到台湾来。对，所以那我我这边我今天有带了两只手机，所以等下有兴趣可以可以直接来找我。好，那我就我就不讲那些技术细节了，我直接给大家看一些为什么。 为什么 Web 在手机上是一件非常好的事情？我们直接来看 Demo。又发烧了，这个。 是，我目前用直接用 browser，就是你去抓 Firefox OS，不，你直接去抓 Firefox 的 nightly 下来，然后你可以直接去开我们的的一个就是 Gaia 的 profile，那它就直接进入这个开发画面，所以，所以你不需要真的手机，你就可以开发一个。 然后，然后你可以在，你可以用 Firebug 来 debug，或是或是各种，就是在 Web 上面的 debug g g i n tool。 改它的 CSS，甚至你可以直接在就是直接去改它的 <coughs> JavaScript。好，所以这是这是你只要有有 Browser 就可以做到的事情。你可以你可以直接模拟一个装置。好，那那这样如果还不够炫的话，我们等下有更炫。的。 Apple Manager，他是，他是把刚才，刚才一样的事情，直接搬到对手机来做，所以你可以在 b r o s e 里面去 debug 你手机里面的程式。 那一样就是每个每个 n i g h t 都会有的。好，那我这边这个手机的画面啊，如果你你直接按 connect，那它就会出现一个画面问你说你要不要接受？ 然后 OK 的话，它就会连上去。然后连上去以后，你就可以看到，你就可以看到在手机上目前有哪些城市。然后你可以直接 take Screenshot，然后就可以再抓到手机上的 Screenshot。 现在，现在你可以，你可以任任意的去，嗯，我看不到，比如说你可以去 debug，我现在要 debug home screen，那你就按 debug，然后就跑出来。那这个是在手机上嘛？就是说，我现在，你现在有 inspector 啊，我想要去。 看一下手机上的底下四个按钮是怎么写画出来的，那我就直接在手机上点，比如说点 browser，它就跳到跳到这个画面，然后你可以你可以直接改扣，比如说我。 四个字换掉，然后它底下就会写空，嗯，对，然后也可以直接在在这边底下加个 JavaScript。 然后你也可以直接选一个层次，比如说 c l o c k 然后去 start 它，然后你们可能看不到，我现在抓 Spring 出来，它就会自动把 c l o c k 开起来。然后我想把 c l o c k 的背景换掉。 你可以直接改它的 CSS style，或是直接 console，看一我打 alert，那它就跳出一个 alert 窗来，所以你可以完全直接在。 在你的 browser 里面去写程式 debug，全部全部在 browser 做完，所以所以你在你在手机上开发的经验跟跟你开发一张网页经验其实是完全是一样的。那我觉得这是就是目前嗯把广大的 web designer、web developer 这个 ecosystem 带进来非常好的一个方式，这样子。好，好，以下开放发问。 其实你现在在用那个一霸的工具是 FireBus 内那里那那那届的吗？对，那里就有。哦，这里不是 FireBus。不是。啊，谢谢。其实我问一下，你说它是基于，现在是基于安卓云？它的 driver 的部分是 n 安卓云直接过来的。那我现在可以在直接在实体卡里面放那个？ 他发的这个玉米菌，然后接用手机改过去吗？呃，我们目前没有做，没有做这种丢 boot 的的时候。但是，我我还蛮希望 community 有人做这样的事情的。比如说，好像三叶菊，我们只想跟三叶菊默默合作。然后，目前好像在 X D A 上面也有人在做，但是我不太确定有没有这种丢 boot 的东西。理论上是做得到的。 这个情况，正常 A P P 基本是要用 H T M L 写，但是你们里面可以包输入 C 加加的那有有有这种计划？目前你要用 C 加加的话，你可以用 Inscripton Cross c o m p i l e 把 C 加加 c o m p i l e 到 JavaScript 来做，对对吧？我们现在有有很多，就我们里面有，比如说我们手机现在内建的注音输入法。 跟拼音输入法都是这样做的。我方便问一下，注意输入法那部分怎么怎么办？什么意思？那个注意输入法难开。哦，那就开发得了。 <laughs> 对啊，好，对，另外另外要提的就是我们我们的整个 source code 的 repository 都是公开的。 然后我们的的开发流程啊是公开的，我们我们的开会都是公开的，就是你可以在 Wiki 上面找到我们开会的时间，然后有一个有一组，交易 number，你可以在那个时间交易，你就 know 我们在开会，然后你也可以也可以发言。那请问你这样公开，啊？有没有那个学生会听到传？ <laughs> 闹场是，可是就是有没有搓搓你的资讯吗？没有哎，我还没有遇过开会到一半有人跑进来闹事的。那肯定是最强啊！没有没有没有，可能那个资讯还不太不够公开，没有。这 <laughs> 跑起来会顺顺的，还是很顺， <laughs> 跑起来非常顺你等下可以来我这网上看。 我现在我现在每天都就是用它当做我的对立风这样子。每天亏了几次？每天目前目前的版本不会亏，不会亏血啊。你是根据一点二吗？我现在是一点零点一，就是 DT o 粉这一这支。哦。对。但是如果你要说开发机的话，但是每天你就会亏血啊。哈哈哈。 <laughs> 对，而且这手机真的是蛮蛮低阶的，就是你如果你可以，你随便拿一只什么比较好的手机刷上去，它就超快。那那个高解析度的部分的话，高解析度的部分有 Visual Support 吗？有。我们我的意思是说，就是 Support 自己先开发机。会啊，会有。 就是 HD 的 device，意思。 <coughs> 所以，我们目前在 HD 的 device 上面开发方法是跟，比如说你要开发给 iOS 与 Tina Display 啊。 你你要你就要用一些比较高的一些图嘛，然后再把它缩那个倍率把它缩小。对，那你在 H D 的 device 时，我目前是这样做，它有资源就是自动的缩放的功能，你可以用 viewport，然后再加上它有 C S S 的的 device pixel ratio，你比如说是一点五倍，它就会自动帮你把字文字放大一点五倍，C S S pixel 放大一点五倍，那你再把图缩小一点五倍，它就会就会是。 开 t i 入选的一个 image。那目前 CSS 的 Working Group 这边有在定义，就是自动的方式，比如说你可以给一一个 set 的图，后它会自动去选你的析度是哪一个用哪一张图这样子。对。那那个 WiFi 的，就是我想问一下，P2P 的部分有定义 p 2 p 或是哪个？ 有，目前呢正在开发中的蓝牙的 API，呃，可能可能在下一个 release 下下一个 release 我们会加上就是蓝牙 RF n 的部分，对。然后 WiFi 的话，目前是没有听说有要做 WiFi 的了之类的东西。但是呢，你可以用会那个会把 RTC。 WebRTC 是定义一个所那个 browser 跟 browser 之间做 peer to peer 的 connection，那你可以送 video、audio 跟那些纯文字的资料，基本上你可以就是用 JSON 的方式整个送过去这样，对，有点类似 P2P 的 Web w e b s t c 这样。目前是有手控，它会加速吗？有。 就是你所谓它会加速，是指 GPU 加速有，就是你可以在上面跑 3D game，但是你要要注意的事情，这个手机真是非常低阶，所以它的 GPU 也不是 performance 不是很好。那再加上呃，我们 f i r e f s t 的的 WebGL performance 也不是很好，所以 <laughs> 所以所以就是收手了，对，收手而已。 我不记得那天我们有一个骷髅头的一个尝可以写好，但是这这就是我不能不能拿出来买的东西， <laughs> 不是，就是你你可以写三 D g a n 啊，但是就是还不能太依赖它，对，目前，对。请问那个 ASM 达阵跟 Data Source 什么时候发生关系？哦，他们现在是正在进行中的的一个关系，对，就是高中了。 对，交往中，交往中，就是下一版就会有了。我我现在我现在在手机上，比如说我们我们的拼音输入法是以 script e compile 过去的嘛？嗯。那它在跑起来的时候，它都会先 b o s t s c r i p t 把它的 code 全部 compile 到，到，就是，他说它本来是 A s m 打 j s 的，嗯。所以它会再跑一次 ZT，它就直接这边那几 code 在里面跑，对。好，那。 在场可能不知道什么是 AS m JS，它是把就是 JavaScript 是一个非常动态的语言，所以它的型别啊，就是它一个变数可能是整数，可能是 Object，是任何东西，那你没办法从 code 里面看得出来。但是 AS m JS 它定义了一个它的 subset，这 subset 可以让你的那 b o s s e n 呢可以很容易把它 optimize 变成 native code，所以所以你用 我把你的 JavaScript compile 成 asm.js 之后，理论上它可以跑到呃跟 C 的 code 大概是百分之九十以上的速度都可以，效能效能问题可以这样解决。哦，有一副不相信的样子。 <laughs> 对啊，那有没有看过那个 Unreal 的 demo，就是是一个 Unreal 的 engine 啊，可以。 对对对，开起来是他的，A X 是他的，然后那个东西 A X 是他的。还有，那我手机开不起来，刚开了一下。不给我手机开不起来。我 <laughs> 是在包车里面。那。 呃，大概在一个月前的，也不算一个月了，几个礼拜前的 Mozilla s u m i 上面，我有看到在手机上的版本有跑起来，就这个东西在手机上。跑起来。对。对，就在 browser 里面，然后未来在手机上也可以跑到这种状况化性。对。 的那个上次摩的啦，日本，不是，想问一下你们就是现在要抢四代绿了，有没有考虑就是帮助大家把一些以前比较旧 B J 的旧手机，可以很轻松，反正你们都有拿旧的来用，很轻松，直接就刷成 i p h o n s o s 来用。啊哈，啊哈，五方出太。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！有拿到拿到五方出太奇的吗？ 看到没有？就是我们，我们目前没有太多的人力来来做来做这些事情，因为我们主要是以开发新的功能跟我们的 Target Device 为主。那可是因为我们我们说的 Source Code 在哪里，所以我们很希望有一些 Community 的 Contributor 可以来做这件事情，就是破手机，对，对啊。 我想问就是说理理论上是不是说你你们这个其实也可以跑 Android 的 app，因为不行不行不行。我我要特别强调一点就是，我刚提到 Android 完全就是你可以想象就是呃你的 Linux kernel 加上 library 就这样子而已，没有别的，没有它的 framework，没有没有 Java，没有没有其他东西。那其实我们有一些 project，比如说我们的 automation testing 是跑在 Big b o l 上面。 那而且是呃 native 的的 Linux environment，譬如说它没有它没有任何 Android 的 software stack 的什么。那其实我觉得我们以后慢慢也要朝这个方向去迈进，我们会比较有掌控，不会跟着 Android 跑。以上是个人意见。 <laughs> 那除了除了刚才提到，就是我们我们的开发都是公开之外，那我们还有就是 <coughs> 跟一般 open source project 你会直接看到的，就是有 m a i l i n list 啊，然后 source code 我们放在该要放在 GitHub 上面，然后 g i t h u 就是给 i 嘛，就是基本上百分之九十九都一样的、你的你现在 Firefox 跟 f i r e f o i c e 上面的 code。 反正九九是一样的，没有没有没有多这个，比如说没有任何东西是不合理的，对。然后如果大家就是有兴趣想要知道更多话，我们我们经过了这两年呢，终于终于把 document 这块补起来了，那就是 developer 很很不爱写 document。 然后，所以我们有一个 document 团在写这个东西啊，所以就是可以到 MDN 上面去看一下，看一下这个内容，现在都变得很丰富啊。你要你要怎么刷机，你要怎么怎么去 d o w n l o c d e 怎么 build 上面都有写。对，那其实最简单就是真的就是把 Gaia 抓下来，然后用 Firefox Night 去开，你就马上就可以瞬间就可以体会到，就是 Firefox OS 的的魅力在哪里。 走，然后呢？那额额外加一场。这个也是这个也是抢占市占率的一个一个小帮手之一，就是 marketplace。 所以，呃，因为就是一个新的 mobile 平台啊，它的最最大的弱点就是没有 app 可以用，所以我们很早就在建立这样的一个 marketplace，然后让 developer 可以从现在开始就开始上传他们的 app，但是跟一般的 app 不一样，是这些 app 你可以装在你的电脑上，你可以装在手机上，比如说。 看的弱，哪里的梗？哎，对啊。哦，他好像说这个东西只能在手机上跑， <laughs> 手机就落气了。 计计算机难道不行？哎有了有了有了！哦，那我们看看会发生什么事。好，他问你要不要 install，那我就安装了。哦，他就跑出来了。好，那因为我的我的电脑比较环境比较。 原始一点啊，没有桌面环境。那如果你是 Ubuntu 或是你用其他的比较、比较、比较像桌面的桌面的话，它会在你的桌面出现一个 icon，然后你的 application 的面那个选单里面会出现这个 app。所以基本上你你分不开出来它是网页还是媒体 p p 对，那这就是所谓的 Web Runtime。所以所以你写了一个 app，你可以。 真的可以直接在你的 desktop 上跑，也可以在手机上跑，然后直接透过 Marketplace 来安装。然后，然后如果你有做 responsive design 的话，就是你可大可小的 app，那它就会一个 app 可以走遍天下。然后呢，我们的 Marketplace 上面很多很详尽的文件，告诉大家怎么去写你 app，然后什么。 怎么上架？然后我们也会有人 review。就是如果你要开发一个的话，可以从这入口。然后真的简单哦，大概。 几分钟就可以开发一个应出来，啊，template 抓下来然后就可以做，晚上可以一起来 <laughs> 写自己的，好，还有人有问题吗？你刚刚说的 library 啊？嘿，是。你是只因为刚刚听你讲起来，你应该是只有用到 kernel 上面的那个 Android runtime 里面的。 的 library 用到，就是 library 部分，就是任何需要跟硬体接触的部分。所以像 Android 它有抽掉一些让 OpenJ 的那个，你们就是用 Android 对，比如说 o p e n 我们是用 Android 的 o p e n 为什么不考虑就干脆用 Linux？因为它就是 Linux 的 o p e n 没有没有差别，只是有一些就是你们就有换掉，你们就用 Android library 部分。 嗯，对，比如说，因为 OpenGL 它的它是一个比较标准的的 interface 嘛，所以你在不不同平台看到都是 LibGL。那譬如说其他的，好的，其他，比如说 Audio 好的，Audio 的话，Android 是有 Audio 一个这东西，那我们直接用。但是呢，我们有计划再换成 Post Audio。那 Post Audio 就是在 Desktop 上常见的一个 Audio 的状态。 然后其实它也是，反正是一个 distribution 嘛，我们可以我们可以做一个 demo page，上面去就要发生。既然之后都不想要，就是不想要扯到安全，不一开始就不要。 <laughs> 对啊，很难啊，很难。 很强很难啊。就是说，你你先，好，以下是个人个人那个，你你去，出了这地方都不算。对对对。你去你去，随便找。对啊，就是这样子啊，所以所以所以我们还是先。 以这个来来当做基础，会比较容易打到打到那些厂商。不容易指的厂商是指什么？哦耶，可是做手机，那不会很讲出来吧？哈但是商业可以要求你要的那个，就是我就是只要开进科然就是这样用。最后最后第二点是，他不是客户，对，所以他不能要求他，对吧？ 我们没有办法要求，我们是合作关系。对你一下，请问一下，你刚刚讲那个研究的那个底子叫什么名字？共可。那共可的部分的话，你们会随着研究 d r d 更新吗？会，我们目前更新到四点三。那你们会不会就是，如果如果厂商他给出手机规格，如果他要给那个 BSP 的话，你会拿他的 BSP 来做其上面来做？呃。 他，我们就是直接用原罪的 BSP 的部分，对吧？对。对啊。对啊。对刚才讲那个问题就是，就是。首先，因为你没有，你，你不是做这个产业的人，你没有做过任何手机，他根本不会听你的。所以我们，我们就是先。 我们第一个东西，我们都是尽量，我们跟呃，也是做了很多的的妥协，我们的各种设计啊什么的，完全是为了要第一只手机要可以出来。那接下来的话，等我们，呃，我们未来有打算做一只 reference phone 给开发者用的，那以后我们就不会再用其他手机来开发，那就是以这只 reference phone。 为主，那这样的厂商就会有个参考，然后我们也会有一个我们可以主导的命题的设计，这样子。 好，等下等下试一下好了。 <laughs> 好，大家还有更更细节的问题吗？ <laughs> 相机吗？对，有。 可是因为我们没有那个实物投影机，所以我怕你看不到。我我可以做 screen s h o t 给你看，但是最好还是等一下直接过来看比较好。可以拍照对。目前手机上有的功能，相机，然后 GPS，然后刚才讲到 3D 的功能，Bluetooth，现在有在做 NFC，然后。 就是 device 的 rotation，就是那个三轴三轴加速都有做，上面都有，然后也都有 API。那有很大一部分 API 其实本来就已经在做标准化了，譬如说 GPS 的部分。那有部分是 Bluetooth，像这些是还没有正在进行中，还在推标准这样。子。对。为了 vibration。vibration 有，对，就是我们为了让手机可以震动，那我们就加了一个 API，叫做 vibration。 呃，我想请问，就是您对呃，可能的软体专业威胁的看法，尤其是就业方面，我不想听公司的 party 或者这个税局，就是您个人个人可能遭受某些阵营的呃软体专业威胁，有什么看法？为什么特别要说？因为我觉得我需要一些口水来解释这个事情。 <laughs> 没有，就是好，但是对于。 对，Developer 来讲，我们完全不考虑这些问题。 <laughs> 对，因为你没办法去知道什么东西有专利，所以没办法事前预防。但是我们的 UX 这边会去注意这些东西，所以我们在设计的时候会特别避开可能潜在的问题。比如说我们的 l a s k s c r e e n l a s k Screen 就是手机解锁这东西，前前后后大概改了五个不同的设计。 就是为了避开那个滑过去就解锁的这个动作，对。那我们现在是滑过去就解锁，只是滑的方式不一样，是 <laughs> 吧？所以，所以身为 developer，我们是不担心的。那会会有那个设计的这边，或是你的，因为我们跟 Telefonica 合作嘛，就是西班牙电信，那他们这边会负责真正的事情，对。

就先天到这边，那欢迎大家来找我玩手机跟玩电脑这样。